hati saya ni macam ada magnet di Malaysia ni kan gitu macam ada nggak tahu kenapa saya dibagi duit cash ah, percaya saya langsung percaya ah, saya pun macam ah, sampai tahap macam tu kan gitu kan kalau saya saya bawa lari duit ini saya nggak balik lagi ya kan dah saya dapat untung banyak kan macam tu ha, betul tapi lah.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 Saya nak tanya macam mana <laughs> pengalaman dia macam tu. So, di sini kita ada hadirkan abang Iwan daripada channel Arnawan Channel 2. Assalamualaikum abang Hello. Iwan. Waalaikumsalam cha. Alhamdulillah. Macam Apa mana? kabar? Sehat, sehat. Ya, ya, ya. eh, sehat alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Macam mana keluarga kat sana semua? Sehat semua eh? Alhamdulillah keluarga di Malaysia, Alhamdulillah daripada keluarga istri saya, Alhamdulillah sehat. Mertua Alhamdulillah. saya pun sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga daripada belah istri pun sama lah ya. Belah hmm. saudara istri pun, Alhamdulillah semua kita sehat di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana istilahnya COVID kat sana? Di sini Alhamdulillah cak udah ini ya, cuman tempat-tempat tertutup aja lah mungkin harus menggunakan masker ya. Okay. Ah, di, di, macam di dalam train, di dalam Aha. bas, di dalam dewan macam tu kena harus wajib lah masih masih wajib okay. juga. Lah. Okay, okay, di dalam okay. masjid masih masih ada ah, case tak? Masih ada case tak kat sana? Tapi macam ada je tapi cuma dia tak banyak. Mungkin karena udah di sini kan dah hampir completed uh, eh, dose uh, oh, ah, vaksin okay. lah ya, udah okay, booster okay. ya. Alhamdulillah lah. Tak ada okay. kes-kes kematian lagi udah kurang lah. Tak ada. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah di Malaysia. Alhamdulillah. Oke abang, ada beberapa hal ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan kepada yeah. abang Iwan. Ini salah ya, satu yeah. orang yang saya kenal dan beliau yeah. itu masya Allah ya. jadi baik iya. banget jadi iya. istilahnya kita sama-sama orang Indonesia lah uh, jadi bukan berarti dengan Abang Iwan menggunakan bahasa Malaysia ketika hmm. membuat konten bukan berarti beliau melupakan Indonesia tapi beliau masih tetap cinta dengan tanah air kita hanya NKRI. saja hanya hmm. saja cintanya hmm. itu ada di sebelah sana yaitu di Malaysia guys. <laughs> Oke. Okay. Nah, di sini kita akan bertanya kepada Abang Iwan nih. Awal mula perjalanan Abang Iwan itu bisa sampai ke Malaysia tuh gimana gitu? Kok bisa oh, gitu kan? Kok bisa gitu ya? Iya, kok bisa ke <laughs> Malaysia gitu? Nah, jadi apakah gerangan? Itu <clears throat> Sebetulnya saya ke Malaysia ini hmm. daripada hmm. dulu saya bekerja di Medan atau di Sumatera okay. Utara itu saya seorang chef uh, tukang masak oh, ya kalau di Medan uh, oh, eh, okay. saya tukang chef. Jadi saya bekerja di situ sudah lama lah hampir lima tahun. Hmm. Jadi hmm, bos kita ini buka franchise, buka okay. cabang uh, di buka cabang. Malaysia kan okay. gitu. Salah uh. satunya di situ Iwan berminat ke ke Malaysia katanya dengan iming-iming gaji yang lumayan lah. Okay. Dulu masa itu uh, tahun 2012 gaji saya di Medan itu sekitar 750 ribu lah ya. Uh, masa itulah masa itu. Uh, kalau ada 750 ribu. Okay. Ya, masa itu ada lembur hampir satu juta lebih lah. Okay. Ha, namanya lembur di Indonesia lah ya. Hmm. Sampai malam kita kerja lagi sambung satu juta lebih lah. Hmm. Ha, tapi di bilang tokenya kalau nak kerja ke Malaysia gajinya sekitar 800 ringgit. Kalau ada OT sekitar uh, eh, 900 lebih lah macam tu. Kalau okay. dirupiahkan kursnya lah. hampir 3 juta lebih ya, ah, ya betul. Okay, okay, okay. Ha, jadi pun saya macam tergiur juga kan gitu. Masa itu saya masih umur dalam 20 macam gitulah oh, Cak. Ha, ah, 20 lah. tahun lah. okay, saya ke uh, muda lagi. Uh, saya terus lepas tu okeylah bos saya minat lah. Kita ada tujuh orang masa itu ke Med- oh, dari Medan. Uh, okay. Terus dihantar ke Kedah lah. Kita pun naik okay. flight turun di Penang lah. Di Penang hmm. ada orang ambil. Lepas tu kita hijrah di sana lah Kedah. Saya ah. tak lama di sana cuma setahun saja. Ah, okay. Cuma satu tahun saja. Jadi bekerja dekat restoran tu satu tahun saja ya? satu saja disebabkan pemilik bangunan itu okay. dia ingin menjual uh, dijual jadi ah. kita uh, tak ada tempat uh, kena mencari lagi lah. Uh. Ah. Okay. Jadi toke saya ini buka banyak di Malaysia ini banyak tempat hmm. di Kuala Lumpur ada di Shah Alam ada okay. di Kedah lah salah satunya yang sudah okay, tutup okay. masa itulah. Uh. Alhamdulillah setahun saya kerja di sana. Jadi aha, <laughs> awal mula Abang Iwan ke Malaysia ni disebabkan ada pekerjaan daripada restoran, ya kan? Tergiur yeah. dengan gaji, tergiur gaji. dengan gaji. Bos yang kita, besar. bos kita buka franchise lah, buka ah, cabang itulah, ah, di Malaysia. Ah, ha, jadi ditawarkan macam tu kan? Ya, yeah, tawaran. Ah. Okay, uh, <laughs> eh, sampai sekarang Abang Iwan ni dah berapa tahun dekat Malaysia? Saya sudah kalau diikutkan dari awal sampai sekarang itu saya sudah hampir 12 tahun di Malaysia. Oh, 12 nah, tahun. 12 tahun. 12 tahun. tahun. <laughs> ah, tapi kalau duduk, duduk duduk dengan istri berapa tahun dah? Saya dengan istri sudah hampir tiga tahun lebih, nah, tiga tiga tahun lebih. Berarti ah. berarti yang uh, membujang masih membujang itu 8 tahun ya? Iya, yeah, 8 iya, betul. tahun atau 9 <laughs> tahun macam tuh. Hmm, Dan eh, betul, uh, selama betul. 9 tahun itu ngapain aja, Bang, di Malaysia? Kerja, saya kerja di situ. Kerja apa uh, aja? Saya pengalaman saya kerja ini banyak, Cak. Lepas oh, saya ah, okay. setahun daripada yang saya cakap tadi habis kontrak, saya balik lagi ke Indonesia. Oh, okay. Saya mencari-cari, saya di kampung itu bingung, Cak. Saya Bahkan kita nak kerja kampung, kerja restoran lagi dengan gaji yang begitu sedikit. murah, Aha, ah, okay. uh, sedikit. Ah, mula-mula dengan gaji juga lah ceritanya ini. Saya ingin hati saya ini macam ada magnet di Malaysia ini kan gitu. Macam hmm. ada nggak tahu hmm. kenapa? Karena karena sudah merasakan kan, merasakan. Uh, bila kita balik Indonesia, jadi uh, nilai kurs mata uang itu kita mau kerja di situ pun udah macam buang masa gitulah ya. Betul, betul, betul, uh, betul, betul, dengan betul, eh, jadi lepas saya balik, uh, lepas tu saya melancong. Masa tu saya melancong pakai visa tiga bulan. Mungkin Cik tahu ya itu pas eh, 3 tak, bulan tak, ya. Juga Oh tak faham ya. Uh-huh. Saya pakai visa tiga bulan melancong di Malaysia. Dengan modal nekat saya cari kerja lah. <laughs> cari hmm. kerja. <laughs> cari kerja masa itu saya hijrah di Kedah lagi. Saya oh. Alhamdulillah saya dapat toke baru namanya Haji Sobri. Uh, orang Malaysia di Kedah. Ah, dia apa bakat kamu masak dia bilang saya boleh masak ayam penyet saya bilang itu lah uh, ayam bakar macam tu oh dia macam tertarik lah dengan saya saya ngobrol lepas tu udah enggak lama disuruh saya dicoba lah masak di ingin merasai masakan Mencoba, saya ah, mencicipi uh, jadi saya begitu masak uh, jadi dia macam oh sebiji ini macam di Wong Solo kata ni. Saya saya memang pekerja dia tuan saya bilang. Jadi okay. ada idea jadi barang-barang itu kan yang macam presto, uh, macam batu gilingan itu harus di Malaysia memang tak ada benda itu barang itu tak oh, ada. Okay. Jadi saya masa itu itu tadi yang luar biasa sekali. Saya baru kenal dengan orang Malaysia dia sudah uh, bagi duit saya untuk membeli barang dengan duit hampir enam ribu lebih. Uh, oh, kurs enam ribu lebih. Banyak. Saya disuruh beli. Ah, saya dibagi duit cash. Ah. Ha uh, percaya langsung percaya. Ha, saya apa. pun macam uh, sampai tahap macam tu kan gitu kan. Kalau saya saya bawa lari duit ini saya enggak balik lagi kan dah saya dapat untung banyak kan macam tu. Ha betul Tapi lah. dia boleh percaya saya. Itulah orang Malaysia. Masya bila Allah. kita kerja dengan orang Malaysia ni bila dia dah percaya ibaratnya dia macam dia udah enggak risau dah. Dia dah eh, orang Malaysia macam tu. Dia sifat dia, sifat dia hmm. kalau dah percaya, bahkan diiming-imingi saya, nanti kalau kamu dah kerja lama dengan saya, nanti saya nikahkan kamu kan gitu. Kalau ada calon kamu di sini. Oh. Ah, jadi pun saya <laughs> saya jumpa istri saya itu di restoran yang di Kedah pertama itu kita berkenalan. Okey, okey, okey, eh. kejap, kejap, kejap, kejap. Tahan, okay. tahan, tahan. Ayai. Ah, Kalau ya. masalah tu nanti jumpa-jumpa oh. nanti kita oh, akan oh, okay, okay, okay, siap, siap. Part itu yang kedua ya, part dua. Okey, siap. Uh, <laughs> Okey, eh. berarti abang ni memang betul lah istilahnya daripada awal sampai akhir ya kan ada masa-masa hmm. abang ni berjuang ya kan dan alhamdulillah yeah. sambutan orang Malaysia kepada abang itu macam tu kan luar biasa sekali. Masya Bahkan Allah. orang baru kenal sudah bagi duit saya kan gitu kan. ha, macam Allah. macam Allah. saya macam tak percaya lah Bila Aha. saya bawa duit balik ke kampung tu, saya balik ke Indonesia lagi dengan Aha. bawa kurs yang nilai 6000 lebih itu sekitar ha, hampir 17 juta ataupun okay. 18 juta di Aha. Indonesia. Pada masa itu dah banyak lah tahun Betul 2013. Banyak, banyak eh, Betul banyak. Terkejut sama. orang tua saya di kampung. Kenapa kamu ada orang? Uh, jadi orang tua saya bilang. Betul. Kenapa dia percaya dengan kamu kan gitu? Uh, ini saya tak mereka cerita ya cak. Ini betul, memang saya benarnya. Pengalaman uh, dari, ya pengalaman uh, yang tidak di bisa dilupakan. Uh, betul betul sekali. Di saat saya susah dia pun pinjamkan saya uang. Uh, contoh orang tua saya perlu uang di kampung kan kita dia pinjamkan kita F1 lah atau pinjaman lah macam tu. Okay, okay, uh, ah. okay, okay, okay. Masya Allah. Luar biasa sekali. Uh, bahkan tiket-tiket saya pulang balik itu free semuanya ditanggung oh, majikan. Pisa saya, uh, ah, pisa-pisa itu semua dia bayar. Uh, orang Malaysia itu macam tu cak. Dia kalau dah baik, baik sungguh uh, macam tu. Betul, Jangan betul, kita betul. hianati dia. Kalau kita hianati dia, langsung dia tak percaya. Hmm, betul. Uh, Sekali berbohong dia macam oh, okey, tak tak. Habis. Ya. Uh, udah betul. kira habislah. Lah. Betul betul. Tapi betul. alhamdulillah saya menjaga inilah amanah dari bos saya orang Malaysia. Alhamdulillah dia pun percaya sampai sekarang pun kita masih ada komunikasi. Masya alhamdulillah. Masya-Allah. Okey. <laughs> nah, itu mungkin pertanyaan yang kedua mungkin tadi ya. Pertanyaan yeah. kedua ya. Dan yeah. pertanyaan ketiga, Abang, ketika istilahnya Abang sudah ada di Malaysia nih kan. Ya, ada tak pengalaman-pengalaman uh, macam pahit ataupun pengalaman menyedihkan? Uh, kalau pengalaman pahit saya ini ya, pengalaman pahit saya masa saya bekerja bekerja itu saya tengah susah, mak saya meninggal dunia. Allah akbar. Allah. Itu yang masa saya kesulitan. Di situ saat di saat saya tidak ada uang untuk balik kampung, uh, itu hmm. yang memang saya Allah, saya tahan. Masih ini kalau saya boleh nangis, saya nangis tapi boleh boleh uh, tak, tak Boleh. uh, <laughs> <laughs> itu yang pengalaman saya paling pahit di Malaysia di saat hmm. saya masih menaikkan ekonomi kan gitu untuk membantu orang tua. Saya banyak uh, sekali bukan saya ingin menunjuk ya, Cak ya. Uh, saya memang terlahir memang orang yang susah macam tu. Dulu rumah saya itu Eh, seperti anyaman bambu. Cek tahu ya anyaman ah, okay, bambu okay, dia. Okay, okay. Gedek uh, seperti itulah gedek. rumah saya. Aha, uh, di saat itu kita tengah ingin membantu orang tua, orang tua saya meninggal semua. Allah, Aduh, Allah. Ya semua. Itulah betul. Ah, uh, uh, di situlah itulah pengalaman pahit saya. Jadi di situ bos saya pun tak boleh kata apa dia mampu bantu yang dia mampu sajalah uh, hmm. dari segi tambang ataupun apa macam itulah. Itulah pengalaman pahit saya cak yang saya masih hmm. uh, rasakan sampai sekarang ini uh, kan gitu <laughs> oke okay. dan ya berarti abang Iwan sekarang di Indonesia masih ada bapak ayah saya ada lagi ayah? orang okay. tua perempuan saya sudah meninggal nah, itu Allah. yang saya memang sangat-sangat sedih sekali masa itu uh, saya balik dalam keadaan belum ada apa-apa lagi kan Allah gitu kan Allah. Eh. betul lah kehilangan seorang ibu itu sangat-sangat uh, macam mana ya tersayat hati kita ya pokoknya istilahnya kalau kedua orang tua kita dah tak ada kita akan merasakan kehilangan Betul. selagi orang tua kita masih ada terkadang kita masih istilahnya boleh membantah boleh istilahnya membentak, boleh istilahnya kita cakap, eh apalah ni telepon telepon je, minta duit je Betul. macam tu. Tapi ketika kedua orang tua kita dah tak ada, kita akan merasa kehilangan Dan ketika kehilangan itu ada pada diri kita Maka penyesalan Sebab kita dah berbuat dosa kepada kedua orang tua kita Allahu Akbar Dan itulah Macam masa mana itu kita saya, uh, Masa itu saya tengok duit tak ada apa-apanya daripada Betul uh, maksud, uh, maksud saya faham ya Maksudnya faham, duit itu tak, tak tak berguna lagi Kalau orang Aha. tua kita dah tak ada kan gitu Kalau-kalau hmm. masih bujang belum menikah Mestilah macam tu apalagi berjuang, apa berjuang, ah, ah, berjuang untuk keluarga berjuang untuk keluarga saya pun macam tuh ketika saya masih belum menikah semua saya khususkan kepada orang tua saya saya bagi semua gaji semua saya bagi Betul. saya macam uh, ketika dah tak ada orang tua macam dah ya Allah macam mana kan hmm. macam itulah uh, itulah saya juga merasakan itulah. apa yang abang Iman rasakan Betul. macam itulah di saat itu saya memang Allah sedih memang betul <laughs> tapi saya dalam hati saya je lah yang tahu kan gitu betul lah Allah alam ha, kita kita walaupun juga... saya tersenyum hati saya ni ha, kan Betul. Rasakan kesedihan semua, macam itu. Semua orang pasti macam tu. Betul, ha, betul, dia akan menyembunyikan macam. kesedihan Tapi, itu. uh, di saat uh, saya macam rasa itu, itu macam suatu pengalaman saya yang paling saya ingat sampai sekarang itulah ya. Mm-hmm. Dari situlah kita sampai sekarang saya bersemangat untuk bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja ini kan gitu membantu betul. orang tua yang masih hidup lagi kan gitu di kampung. Betul betul betul. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya nih abang ya. Tadi kita datanya macam kesedihan Ataupun yeah, hal betul. yang Ya macam itulah Nah betul. sekarang pertanyaan selanjutnya adalah Ada tak hal unik yang abang alami Dengan orang-orang Malaysia di sana Eh, kejadian-kejadian unik. Kejadian dia, ya. unik. Uh. Ya. Uh, ah, yeah. Dari pertama kali saya datang, first datang ke Malaysia ini, hmm. saya kesulitan bahasa ya Cak. Ya. Maksudnya okay. dari segi bahasa-bahasa yang saya tak faham. Uh, dari itu je macam rumpama bahasa-bahasa daerah. Saya kan dulu hijrah di Kedah ya. Okay. Jadi bahasa-bahasa di orang ini susah saya pahami. Jadi oh. di saat saya sudah lama di Malaysia, alhamdulillah saya boleh menguasai sedikit bahasa lah. Ha, gitu. ah, okay, okay, okay. Sepertinya Ad... contohnya, uh, contohnya air, ayak macam tu kan. Ha. Ah. Uh, nak pergi, ma- uh, awak mau pergi mana? Hang nak pergi mana? Ha, ah, macam tu lah lebih kurang. Okay. Hang nak pergi mana ni? <laughs> Eh. Oke oke oke oke. Jadi jadi hal unik saya. hal uniknya itu adalah ketika belajar bahasa ya berarti. Betul ya? betul. Nah, di situ kita harus buka minda kita untuk Aha. mau nggak mau kita harus belajar uh, bercenderung dengan masyarakat di Malaysia. Seperti contohnya saya hijrah di negeri Kedah. Uh, Okey, macam saya dulu suasana... berarti kan. Ya, macam yeah, macam yeah. macam saya dulu ketika saya pertama kali awal-awal uh, me- <laughs> awal-awal istilahnya berjumpa dengan orang Malaysia, membawa jemaah yeah. Malaysia, yeah. saya pertama kali menggunakan bahasa Indonesia. Dan setelah Wah. itu saya belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Malaysia macam itu yeah. daripada ada beberapa ustadz yang saya dengarkan. Yang oh. pertama pertama kali saya tahu tuh sebab ada jemaah, eh dia cakap ustadz Ustaz tu hmm. mirip uh, hampir sama dengan Ustaz Don Daniel lah. Ha, <laughs> iya ke aku cakap macam tu? Sebab dulu kan saya kurus, sekarang yeah, dah ya, gemuk yeah, kan. Yeah, ya, nah, yeah, lepas ya. tu, oh iya ke? Siapa tu Ustaz Don Daniel kan macam tu. Hmm. Nah, Ustaz Don lah Ustaz uh, uh, dia memang terkenal kat Malaysia lagi best lah. Nah, lepas tu lah saya belajar bahasa Malaysia daripada Ustaz Don. Ah, Ustaz Don. Lepas tu ada cakap, ada tak Ustaz yang best di Malaysia macam tu? Dia cakap ada Ustaz Azhar Idrus dia cakap macam tu. Oh, Ustaz oh. terus Okey, okey, okey. Cak-cak sekejap saya, saya google lah macam tu uh, Lepas tu saya memang uh, belajar lah sikit-sikit Sebab memang pekerjaan saya masa tu uh, Kena belajar bahasa Malaysia Supaya bahasa uh, Malaysia makcik-makcik oh. Yang uh, makcik-makcik yang usia emas tu boleh faham uh, Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia ya yeah. Iya. banyak dari mereka itu nggak paham gitu iya yeah, iya yeah, betul, uh, betul hanya betul. beberapa anak muda saja yang mungkin faham. betul. maka hmm, daripada hmm, itu betul. saya belajar bahasa Malaysia sedikit demi sedikit akhirnya saya punya kawan orang Malaysia ada hmm. juga hmm. uh, abang Bob ya abang Bob juga dia hmm. tak tahulah saya sekarang masih hidup atau tak tapi memang yeah. dia boleh ajar saya ada abang Halim um, juga dia dia juga um, mengajarkan saya macam mana bahasa, bahasa Malaysia, Malaysia nah. Kan? macam itulah tapi kebanyakan istilah bahasa-bahasa biasa lah bahasa KL macam tu dan yeah. uh, pengalaman saya juga istilahnya menariknya masa tu kalau dalam belajar bahasa saya mendengarkan daripada Datuk Datin dan Raja oh tapi mereka ni macam unik lah dia cakap eh, eh. I, I, I nak gejak lah. Eh. Kenapa guna bahasa Inggeris? saya cakap, saya, saya bilang, kok, kok pakai bahasa Inggeris ya? Gitu. Saya hmm. bilang gitu. Ah, you nak makan apa? Macam tu. Eh, eh. kenapa ada? Ah, I, I, eh. I, I wanna go kat masjid kat sana lah. Ah, eh, apalah cakap. <laughs> Jadi saya memang macam, eh, beh lah ni cakap macam tu. Memang di Malaysia ni dia masih menggunakan speaking ya, dia masih ah, English. Ah, masih, ya, ah, masih dia English. Eh, Tapi English. kalau Datuk Datin, Datuk Datin dia guna Datuk Datin Raja budak-budak anak-anak dia pun uh, dia biasa cakap bahasa bahasa Inggeris macam tu. Tapi yeah. kalau yang saya ada ada memang pekerjaan saya tu ada yang kelas biasa, yeah. ada yang VIP macam VIP, tu. VIP VIP uh, lah. Ah, macam yeah. Datuk Datin Raja macam tu. Yeah. Tapi ada juga istilahnya yang kebanyakan itu yang biasa, yang jemaah-jemaah oh. biasa, awam lah macam tu. Yeah. Oke, berarti istilahnya hal unik dari Abang Iwan nih ketika belajar eh, bahasa lah. Belajar nah sekarang bahasa coba, coba uh, ah, istilahnya Abang duduk kat mana? Kak Kedah eh? Uh, dulu saya di Kedah, negeri ah, Kedah. Alorsta. Ah, Star, coba, coba Alorsta. saya nak sa- uh, Alorsta. Saya nak nak dengar. Uh, uh, nak dengar nak Abang dengar. Iwan uh, cakap bahasa Kedah lah. Uh, mungkin uh, saya akan kesulitan sikit lah sebab saya sudah jarang consultation <laughs> dengan uh, orang Kedah. Tapi saya boleh, boleh lagi. Oh, saya coba, faham. coba, coba. Saya nak dengar. Uh, aw, uh, awak ni hang pasal apa? Uh, nak buat apa kan gitu. Ha. Uh, nak, nak nak pergi kedai ni. Buat apa? Okey. Okay, mana? Ah, ah, gimana? Jadi, eh? eh? Okey itu bahasa bahasa. Saya kalau kalau sekarang Betiak. Uh. Ah Betiak. Hmm? Kalau kalau kalau sekarang istilahnya abang tinggal kat mana ni? Sekarang saya menetap di Selangor. Ah, oh Selangor. Ada Selangor. tak bahasa bahasa Selangor? Selangor dia lebih kurang macam lebih kurang KL lah. Lebih ah. saya ah, dia dia bahasa okay, dia macam tu dia sama dia. KL Selangor ni dia tak jauh lah. Kalau kita hmm. nak ke KL dekat, nak ke Selangor pun dekat. Ha, ibaratnya okay, Jakarta okay, ke Bandung lah lebih kurang gitulah ya. Oh, okey okey okey. Hmm. Oke, dan ya itu mungkin pertanyaan terakhir daripada saya. Nanti kita akan okay, uh, sambung lagi teman-teman di ya. part kedua. Nanti <laughs> kita, nah saya kita uh, kita dah uh, buat uh, konten juga di channelnya Abang Iwan. Ada yes. Iya. beberapa pertanyaan Abang Iwan kepada saya dan sangat-sangat yeah. menarik sekali. Ada salah satu <laughs> kisah yang tidak pernah saya ungkap sebelumnya, yeah, tapi di channel Abang Iwan saya ungkap. Yeah. Iya. So pantengin terus channelnya Arnawan ya, Abang Iwan ya. Oke, okay, terima kasih saya pengen banget istilahnya Bang Iwan ini bisa berkembang seperti kemarin amin, seperti amin, ya Iwan ya Allah, Channel amin. lah ya iya, kan bisa berkembang seperti itu dan saya harap teman-teman semua ini bisa mensupport Abang Iwan di Arnawan iya. Channel linknya ada di deskripsi ya teman-teman jadi teman-teman subscribe like share video-videonya sebanyak-banyaknya pokoknya subscribe aja saya pengen istilahnya setelah pas podcast ini Abang Iwan yeah. boleh mendapatkan 10.000 subscriber, 20.000 ya subscriber, ya Allah. 30. Amin. Bagi Sampai 100. Amin ya Allah. Amin amin. Saya 10. doakan senantiasa doakan amin, insyaallah. Amin. amin ya Allah. Oke, Bang Iwan, terima kasih dah berkongsi pengalaman ya selama di Malaysia dan Malaysia. berkenaan dengan sambutan orang Malaysia kepada Abang Iwan. So saya juga istilahnya nggak habis pikir ternyata kayak gitu ya orang Malaysia gitu kan. Yeah. Dan ya pesan-pesan mungkin uh, kepada para subscriber saya pesan-pesan dari Abang uh, Iwan untuk mereka. Oke, okay. pesan saya ini semoga untuk subscriber Camojip uh, eh, diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki Amin. dan tetap support channel konten Cak Mojib lah. Ah, amin. yang pastinya lah ya. Amin. Amin. Itu pesan saya. Semoga kita tetap dilindungi dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya Amin. itu ya. Dipermudahkan urusan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Amin. Oke, terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bang Iwan yang sudah hadir ke podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.